<laughs> やばいっすよめっちゃ違和感がちょっとなくなってきよるハハハハ

いわいやや菊さん綺麗綺麗綺麗綺麗です美人 松田さんはいちょっとあの今の政治についてちょっと今の政治はい、はい、はい、OK 今の政治は <laughs> ガバメント